ya sebelahnya ya apa tujuh Gunung Raya udah pernah naik, Pak? Gunung Raya belum. Gunung Raya sih bagus, Pak. Bagus ya. Jadi ada dua danau kalau oh, Gunung Tujuh satu satu danau kaca kita sedang menuju pintu rimba sebagai pos pendakian awal dari pintu rimba untuk menuju ke shelter satu sudah sampai di pintu rimba bawa labu bawa labu ya, jalanan

9.15 setengah ya. pos satu ini. Pos satu. Hmm. Kira-kira nyampe pos satu berapa lama bang? 10 menit lagi. 10 menit lagi, menurut abang ya. Iya. <laughs> Kalau kita dekat ya. Oke, sampai ketemu di pos 2. mereka lumayan sedikit terjal dibanding dari dari pos satu ke pos, dua nafas sudah lumayan ngap Sudah naik ya, ke pos dua silakan ya sampai di pos tiga pos dua lagunya itu menuju pos tiga apa boy, sangat ya boy. Masuk boy. Boy. yang jalurnya 5 menit yang lalu dan jalurnya bisa lihat sendiri tanpa gue jelasin Nanjak terus. Mantap ya. Pas mulai masuk-masan, kurang lebih ya. Tapi Geboy masih semangat kan? Geboy masih semangat kan? Terus lah. Stronger. Ke puncak. Bye, Lanjut. Action. Sekarang jam 11.14 menit. Tapi nyampe di pos 3, namanya pondok panorama. Kemudian 2225 GPL. Kita istirahat dulu kurang lebih 15 menit buat istirahat. Setelah itu lanjut ke Salta 1. Kurang lebih 2 3 jam perjalanan dengan trek lebih menanjak katanya sini. Ya, buat teman kita ada Bang siapa? Bang Joni, semangat ya, Bang Ano. Ayo Bang. Fair, ada Leo dari IAIN, ada Bang Fauzi Fauzi. Fauzan. Fauzan. Ganti-ganti aja ya lu, Boy. Ya, masih tetap semangat ya. Dari Bang Bengkulu ya? Walaupun ya. Iya. Oh, bukan. Yang Bengkulu masih di atas. Oke, sampai ketemu di ya. shelter 1. you. Masuk. allá. Ah, ok.